හායි ගුඩ් මෝනිං බෞදෑසන අද අපේ ලෙක්චස් තියන අන්තිම දවස හෙට තියන ලෙක්චස් අපි නෑ එහෙන අද තම අන්තිම දවස අන්තිම කේඩියු ලෙක්චස් යන බ්ලොග් එක තම ඔයාලා වෙත මේ සාදරයෙන් ගෙනෙන්නේ මේ ඉරිහතර කියන්නේ අන්තිම අවුරුද්ද ගැන පෝත්තිය ඉරිහතර අද ලෙක්චස් තියෙනවා ප්‍රසන්ටේෂන් එක්කුත් තියෙනවා එහෙම තමයි විස්තරය වෙන්නේ අද දවසේ අපි එහෙනම් ලොග්ගේ පටන්ගමු සීස කෑල්ල සතුටින් හැපි කස්ටමර්ස් වීස කෑල්ලක් කෑව දැන් අපි ලෙක්චර්ස් වලට යන්න හැම ලෙක්චර් එකට යන්න යන්නේ කරක්කුත් දන්නේ කටේ පොඩ යගෙන නැස්තිනවා බ්ලොග් එකට මොනවද කියන්නේ කොටාවේ පල්ලට හයි කොටාවේ පල්ලට කොටාවේ පල්ලට හයි හයි අපි ෆොටෝ ගන්න යන්නේ ඔය මොනවද කියන්නේ අපි දැන් යනවා CE lab එකට අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. දොර ඇරියද බා? දොර පාන්නේ දොර පාන්නේ. කො කවුද අසින්නේ දොරාවින් එක? CEO නේද? CEO දොරාවින් දරුෂය. විශ්ලේෂණ කරලා ඉවරයි දෙයනවා කැපේක හරහා බුද්ධිස්සව හම්බෙන්න මෙයාකට සයින් එකක් ප්‍රොපෝසල් එක සයින් <laughs> කරන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔෆිස් එකට ඊට පස්සේ කණ්ඩයම් මොනවා හරි හයි අපේ ෆයිනල් ඇසයින්මන්ට් එක කරනවා හයි හෝමීස් මේ බලවන් දිනුක අතවනවත් හයි හයි හෝමීස් හයි හෝමීස් හයි හෝමීස් මේ තරුස අරින්නේ බදුල්ලේ පමුදිත ෆිනිස් කැටයි අපි යනවා කණ්ඩ ඇපේ එකේ කෑම නෑ අපි යනවා ඒ නිසා එළියට නවත්තන්නම් මම මේ හරි මං ගියා ගුණබුස රෙස්පෙක්ට් ඔයාලා ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න මං ගියා හැම Hahaha.